गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव भय क्या होता है और भय से हमें इतना भय क्यों लगता है बहुत अच्छा भय तो सबको लगता है लेकिन भय क्या है इसे बहुत कम लोग जानते हैं देखिए किसी वास्तविक और काल्पनिक स्थिति के आने के उपरांत मन में होने वाले घबराहट का नाम भय है कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या काल्पनिक रूप से भी उत्पन्न हो जाए जो हमारे मनोनुकूल ना हो और उसे प्रकट हो जाने पर जो हमारे अंदर ही अंदर घबराहट होती है आतुरता होती है भय वो कई तरीके का हो सकता है एक प्रकार का फोबिया है कईयों को तो छोटी छोटी बातों पर भी डर लगता है एक बहन जी थी उनको छिपकली से बहुत डर था तो मुझे बताया और बोला महाराज जी इनको छिपकली से डर लगता है मैंने जैसी छिपकली मेरे मुंह से निकला तो वो ऐसा हो गया जैसे कि तो ये एक प्रकार का मानसिक विकार है फोबिया है तो जो व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभ्यासी होते हैं जिन्हें अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप का बोध हो जाता है उनके मन में कभी कोई भय हावी नहीं होता